ශ්‍රී ලංකාව මේ පසු කරමින් සිටින්නේ රටක් ලෙස අප මුහුණ දෙන දරුණුතම කාලවකවානුවක්. රටේ පාලකයින් රට ගැනත් මිනිස්සු ගැනත් විසංවේදී වන පසුබිමක තමන්ගේ මවබිමට වගේම මේ පිම්බිමට ආදරය කරන විදේශකීන් පිරිසක් ගැනයි මේ සටහන. හැට පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වියට්නාම සංචාරකින් පිරිසක් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිය. බෞද්ධ භික්‍ෂූන් වහන්සේ සහ මෙහෙණින් වහන්සේ දහසය නමක්ද මෙම පිරිසට ඇතුළත්. අනුරාධපුර රුවන්වැලි මහාසෑය වන්දනාමාන කළ මේ පිරිස ඊයේ පොළොන්නරුවට පැමිණියා. ඒ සෝමාවතී රාජමහා විහාරස්ථානය වැඳ පුදා ගැනීමේ අරමුණෙන්. ඉන් අනතුරුව එම පිරිස කන්දකාඩු ශ්‍රීකන්දේ විහාරය වෙත පැමිණිය. ඒ අපේ රටේ ජනතාවට ඔවුන් තුළ ඇති හෘදයාංගම භාවය ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නට. පවුල් දෙසීයකට වියලි ආහාරද්‍රව්‍ය සහ මුදල් ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරීමට මේ පිරිස කටයුතු කළා. මේ සියලු පරිත්‍යාග සඳහා වැය කළ මුදල් මේ විදේශකයින් වියට්නාමයේදී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව වෙනුවෙන් එක් රැස් කළ මුදල් බවයි ඔවුන් පැවසුවේ.